propiedades del geranio silvestre, ¿Dónde crece espontánea y abundante entre arbustos y setos, a los márgenes de los bosques y en las orillas de las rocas, en lugares asoleados húmedos de las colinas y montañas. ¿Qué cosa se usa? La planta entera. Recolección poco antes del pleno florecimiento. Conservación, se secan a la sombra y se conserva de preferencia en recipientes cerrados al reparo de la luz y del aire. Propiedades terapéuticas. Astringente, antihemorrágico, antidiabético, tónico, para uso externo antiséptico y cicatrizante. Modos de uso. Primer modo, polvo. Se obtiene machacando en un mortero un poco de planta seca, tanto da reducirla en polvo finísimo. Se toman una o dos cucharaditas de dulce o de postre al día mezclados con miel Segundo modo, infusión. Una cucharadita de planta en infusión por 10 minutos en una taza de agua hervida. Se toman dos o tres tazas al día lejos de las comidas. Tercer modo, infusión. Una cucharada de sopa de planta seca desmenuzada finemente en infusión por un cuarto de hora en una taza de agua hervida, se toman a cucharadas a intervalos de una hora. Para uso externo. Cuarto modo, cataplasma. Se aplican las hojas frescas, machacadas, directamente sobre las heridas y llagas. Último modo, quinto modo, infusión para uso externo. Una cucharada de planta desmenuzada y seca se deja hervir cualquier minuto y reposar por un cuarto de hora dejada en la, en la misma agua. Se debe colar y se le agrega una cucharada de miel. Esto se utiliza para enjuague bucal, gargarismo, estomatitis, catarro, úlcera, afta, gengivitis, laringitis, lavar heridas, llagas, para los hematomas y para la piel seca o escamosa. Eso es todo. Siempre a vivir mejor. Hasta pronto.